hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani endi muhtaram talabalar albatta qur'on har biringizni qalbingizda uni sevgisi buyukdir uni muhabbati birinchi muhabbatdir albatta u kalomulloh bo'lganligi uchun kunlik o'yingizda fikringizda qalbingizni ichida turib albatta bu qur'on allohni kalomi ekanligini albatta har birimiz bilamizki mo'minni qalbida birinchi ulug'lanadigan seviladigan bu kalamulloh azza va jalla bo'ladi u bu kalamulloh bo'lganligi uchun ham unga nisbatlangan har bir zotni alloh subhanahu va taolo avvalambor o'zini kitobida aytib payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarini so'zlarida aytib u zotlarga dunyo oxirat saodati berilishligini takror takror aytildi va siz bu so'zlarni ustozlarimizdan ko'p eshitgansiz va eshitasiz ham chunki ustozlarimiz ham har birlari mana qurro bo'lib qur'onda birinchi tarbiya topganlar qur'oni aslida yaxshi bo'lganlar hatto hadis ilmida fiq ilmida so'ngra albatta yaxshi bo'lganlar salafi solihinlarimizdan ko'plaridan mana rivoyat qilinadiki ustozlarimizni huzurlarida hadis bo'lsin tafsir bo'lsin fiq bo'lsin o'qirdik ammo kunlik qur'ondan virdimizni qilib agarda qaysi birimizni qur'ondan virdimiz yaxshi bo'lmasa o'sha kunlik virdimiz qolgan darslarimiz ham qolgan saboqlarimiz ham yaxshi bo'lmas edi deydilar demak avvaldagi azaldagi ulamolarimiz mana sizu bizga dinni o'rgatib kelgan ulamolarimizning ham kullik qur'onda o'zlarini virdi bo'lgan qur'on virdi bo'lmasdan turib ular ulamo bo'la olmagan va qur'on virdlari bo'lmasa edi kullik ya'ni virt nima edi uni ta'rifida kullik bir inson o'ziga vazifa qilib bir porodir o'n porodir himmatiga ko'ra mana qorilar bor oralaringizda hozir tahfizi qur'ondagi qorilarni ko'rdik mashaalloh o'zini holidan kelib chiqib o'zini himmatidan kelib chiqib inson o'zini vazifasi qilib o'ziga tayinlaydigan bir ma'lum bir juz pora yoki poralardan e'tibor bo'lgan atalib aynan tayinlanib o'qiladigan bu tilovatga nima deyiladi virdun yoki avrodun deyiladi sizni biz bilamiz bu munavvar yuzingizga qarab virdingiz albatta bor virduhul yovmi liqoriyul qur'an bir hofizi qur'on uchun kunlik virdi bo'lishligi shart illo u kishi hofizi qur'on bo'la olmaydi endi bu yoqda tahfizi qur'ondagi qorilarni holini ko'rdik albatta har birlari ham mana uchinchi kurs talabalaridan yigirma besh porani yodlab qo'yganlari ham bo'pti bu yil yodlaydilar narigi yilgacha yodlaydilar ammo siz ham undan bahra ya'ni bebahra bo'lmang siz ham mana ilm o'qib turganlari ham albatta albatta ollohdan so'ragan holatingizda siz ham hofizi qur'on bo'lishlikni o'zingizga reja qiling mana to'rt yilligingizda to'rt yillik bo'ladigan bo'lsa birinchi sinfdan kelingu o'sha vaqtlaringizdan yana unumli foyda olgan holda hofizi qur'on bo'lib ketishlikka harakat qiling bu sizga berilgan mana shu ilm yonida eng barakotli eng muborak bir ollohdan bir yutuq bo'ladi chunki siz ilm o'qigan sayiningiz hali bilasiz qur'onni yodlamaganligingizni albatta unda tushunsangizda ammo biroz kech ham bo'lib qolgan bo'ladi avvali bir e, banda uchun ibodatlarda o'sha ilmlarda kech degan narsa bo'lmasligi kerak